Тульская область, город Новомосковск. Может, кажется, уже кто-то был с Новомосковска, я не помню. Да? Может быть, может был, может нет. Контрактник? Нет, мобилизованный. Мобилизованный, да? Мобилизованный. Семья есть? Нет. Мать, отец? Да, мать, отец. Мать, отец, воспитывал бабушка с дедом. А почему бабушка с дедом? Ну, есть еще сестра младшая. А, я там... Там больше любви или как? Да нет, ну как, отец отчим? Но ну, а с детства да. я его отцом, короче. Угу. Ну, не, как говорится, не то, кто сделал, а кто воспитал. Угу. Ну, пусть будет так. Ну, да. А когда мобилизировали? 2 октября. 2 октября, да? 22 -го года. Хорошо. А чем занимались до мобилизации? Там у ну, себя работал. Отделкой. Ага. А, то есть ремонта, да? да? Да. И сколько на московской можно было так заработать в месяц? Там зависит не, не от месяца, там зависит от... От объема работ, да. Хорошо, да. Ну, в среднем. Можно там за две недели там 40 получить, да? Угу. Да, можно там тебе ничего не выйдет. Ну, смотря там какой объект, как, как это. Образование какое? 14 11 классов. После школы в армию. После школы в армию, срочка, да, и все? Да, и все. И, то есть э, какой-то специализации ничего ну, нет, нет, да? Хорошо, я понял. А, мать чем занимался? Отчим? Работал. Отчим работает, мать домохозяйка. Отчим чем? На гипсокрафе, бригадир. Угу. ЖД цеха. А сестре сколько? 26. 26, да? Чем занимается? Зам директора, магазин, пятерочка, по-моему. А, есть, я слышал. Ну, это сеть целая. Да, да, да, да. да это, да, это, это, директора. Да. Да, я понял. Э, как вообще произошла мобилизация? Мобилизация произошла. Ну, по телевизору сказали. Угу. Пришла повестка на 23 число. Ну, мы побрился 23-го, 24-го, а, 23-го стук в дверь. Угу. Пришли еще двое. Принесли повестку на 24-е. Я приехал 24-го. Сказали, сегодня вас не мобилизуем, ждите звонка. Я говорю, хорошо. Потом звонят, не, наверное, числа 27-го, говорит, вам удобно 2 числа, говорит, приехать? Говорю, удобно. Приезжаю, все, и забрали. 2 числа, то есть воскресенье, получается, было. А, деньги обещали? Да обещали они только поэты. Ну, как идет этот. Так ничего не, не обещали. Они сказали, просто будете получать как контрактники. Как контракт, ну, знаете, сколько? Контрактники много получают? Ну, не факт, что они много получали. Ну, То есть они сумму так прям не назвали? Не, ну вот здесь средняя, средняя сумма, которую называют типа контрактники 200 косарей. Но ну, тут по, это, по радио тоже сказали, мобилизованные 195 тысяч. Типа Путин типа там подписал <coughs> какую-то эту штуку. Угу. Вот так вот. Но мы ничего не получали. Хорошо. Э, на должность какую? Должность наводчик. Наводчик чего? Просто наводчик. Ну, есть ну, наводчик. Просто наводчик. То есть не наводчик ПК, не наводчик там, не этот... САУ и так далее. Да, да, да, да, да. просто наводчик. Хорошо, когда зашли в Украину? Так, 18 октября. Как, как мы не должны были в нее заходить. В смысле? А в прямом. Ну, нам сказали то, что мы в Белгороде, в Старом Москве. Приедем в Белгород, mm. -hmm. то есть и на этих позициях будем, то есть чтобы не пересекая границу, будем находиться там. У нас это все должно было вообще проходить как военные сборы. Ага. Ну, то есть, как переподготовка идет ага. в армию, вот такой вот на, вот на уши и на это. Ага. Оказалось, вот так вот, из этих вылезли, из КАМАЗов, с кузова. И вот такая хрень, а мы уже на Украине. Получается, там поле, тут поле, там сватово. И вот такая вот. Когда взяли плен? Плен взяли 2 ноября. А, нет, нет, вру. В плен взяли 6 ноября. 6 ноября. 7 дня рождения там же было. Прям перед Прям 7 ноября. То есть украинцам праздновали, да, уже? Да. А... 7 ноября как раз нас Харьков привезли. Э, я понял. А где взяли плен? Взяли село Новоселов, Новоселовка. Это около Сватова где-то, да? Да, около Это Луганская область. Луганская область. Луганская область. А, обстоятельства, но очень коротко. Обстоятельства. Командование бросило. Одних убили моих. Ну, пошли меняться. Троих человек накрыло. Мы втроем залезли в подвал, в погреб. Искали сначала команду, никого не нашли. Что делать, где страна, где наши, где чужие, где это. И то приехали 2 числа, нас по 6 число со всех сторон миномет обхреначивали. И наши, и не наши, то есть все. Ну, в итоге, получается, 6 просыпаемся, втроем. Открыта дверь, наставлен автомат, открытая ЧК выдернута по Эвке. Говорим, выходим, заемся. Ну, вышли в Это украинцы уже. Да, да пришли, совхай. пришли украинцы, только там, не только там натовские были, а америкосы. Ну, на английском разговаривали. Один из Бельгии, я так понял, один американец, но жил в Севастополе. Ну, такие, то есть, приняли нормально. Ну, не сказать там прям, что прям ну, или что-то <laughs> такое. Но это не натовцы. Да, именно, не, не, не, именно я имею в виду, они как она, добровольцы. Э, не, это иностранный легион. А, это, ну, у, леги... это, это у нас официально. А. то есть, да, это официально. Президент подписал указ, что иностранцы могут воевать, они часть вооруженных сил Украины. Но ну, это не ну, вот. то, что там ЧВК или еще что-то. А, это, да, это, официально, все под да. Минобороны, да. Ну вот, они тоже сказали, говорит, воюем с февраля, как началось. Приехали, говорит, сюда. Вы английским владеете? Нет. Ну так, могу там пару слов, там, может быть. Для вас это <laughs> вообще, я просто, вот, э, вы первые мобилизированный, с которыми я разговариваю, потому что все контрактники были и так далее. Это а ну, то есть, ну, вы сейчас, да, потому что это как бы, э, это э, вы взяты, это как бы первые мобили, тех, которые мобилизировали, потому что мобилизация немного позже началась. Вот для вас это СВО или война? Это непонятно что. Почему? И это война, это война не для людей. Вот эта война, то, что происходит. Приходили люди, которые Чечню проходили. Угу. Они говорят, что это, это не война, это не наша война. Россияне? Да. Ну а как отправляют россиян? Дают АК, у тебя ничего, ни тепловизора, ничего просто. Тебе могут вон в любую ночью, ночью, в темноте к тебе подойдет, прям вот так вот напрямик. Там в метре от тебя будет, и все, ты его не увидишь. Это просто птички летают. То есть все на этом. К людям делать нечего. Это война, это война уже машинами только делать. И только эта война тупая, нас просто на мясо кинули еще. Правительство. Да? Кинули именно вот мобилизованных, именно мобилизованных. Думаешь, ну, должны месяц подготовка. И, как сказали, не менее полторы тысячи километров до границы. Не менее полторы тысячи километров. В итоге мы, нас отправили в Нижний Новгород, в часть. Там ни медкомиссии, все надеялись, что спишь по медкомиссии, отправят обратно домой. Ни подготовки, один раз на полигон ходили. Четыре рожка выстрелили. Остальное время на плацу койки заправляли. Вот такая вот. А если бы отказались? Вот отказались, пришли. посадили бы. Вот такую вот штуку. по-моему, по там что-то до 15 лет. Ну, вот такой фигню не сказали. Если бы я знал, я бы лучше дома остался. Лучше ну, бы сели? Ну, да, конечно, естественно. Надо было это еще поднимать в Нижнем Новгороде, потому что там нарушены все права. Ни медкомиссии, ни подготовки. Нарушение, то, что сразу кинули. Прям, ну, мы, получается, были вторая линия фронта. Нам, как сказали, выиграть вторая линия фронта. У нас там, получается, километров, наверное, за 15 уже лупили. А как какого года дали? А, а как АК какого? это у меня 91 был. А, это еще а новый. у меня 91 был, а не клинит все равно. Клинит? Рожок отстреливаешь. А экипировка как, хорошая или? Нет, нет. Обычный. Ну, каска. Не знаю, там, наверное, от пуль не поможет. Вторая мировая еще, да, ну, каска, да? Не, ну не Вторая мировая, каски такие новенькие, но неудобные, во-первых бронежилет вообще молчу, там в лужу упадешь и захлебнешь, потому что не поднимешься, если ты экипирован полностью, то есть просто с есть не поднимешься. Он, по-моему, килограмм 16, наверное, Вот такое. А почему вот русские вот так соглашаются на эту всю дербинянь? Мобилизация и так далее. Вот ну, и... мобилизация, это есть мобилизация, то есть там выбора нет, просто сесть не хотят. Ну хорошо, вы что-то знали в Украине вообще? Не, то, <laughs> то, что показывают по телевизору. Ну верите в это? Приехал сюда, нет. Я общался то есть, с украинским народом, я посмотрел, то есть у вас по телевизору такой показывают про нас, у нас по телевизору такой показывают про вас. То есть верить тут и телевизору нельзя. Ну, Это общение нужно ну, с человеком. Украинцы хотят русских здесь? Нет, видеть не хотят. Не хотят? Не хотят. Но они хотят. Почему? Потому что пришли, скажем так, без разрешения. Ну, с одной стороны, понимаю это. Не, а есть, почему в деревне есть, то есть ты хорошие, да, вот были в Сватово. Ну, там воды там дали, там это, там бабулька с дедом. Ну, а есть такие, да, вон, там, которые отравить могут. Да не могут, отравили, я больше скажу. Солдат русский. Солдат. Ну, опять же, по, опять же, слышал. То есть заходили люди в деревню, угу. одни, то есть, ну, смеются в лицо, да, за спину готов нож вознуть. Ну и вот так, там, по-моему, 10 человек, что ли, пирожками бабуль накормила или чем таким. Ну и все, и они туда, на тот свет. Ну вы понимаете, почему? Конечно, понимаю. что понимать. Русские Не кто? хотят видеть. Русские потому что здесь? они их сделали. Ну, они знают, думают, кто думает, что враги, кто думает, что так. Ну, тут 50 на 50. Ну, оккупанты? Ну, по, по сути, по факту. Ну, они не скажут, что оккупанты. А почему? Ну, оккупанты то, что пришли. Ну, захватывают, да, территории, захватили территории, оккупировали. Украина же это независимая страна. Ну, независимая. Ну, так как я не сильно в этом подкован. Ну, в смысле не сильно подкован? Ну, вот, вот, вот просто вот все русские здесь говорят, вот, вот я слушаю их, да, вот они не верят, например, в силу общества, да? Например, вот русского... Как, как понять силу общества? Ну, вот, например, что общество что-то может в стране изменить. Да, вот мы, типа, это там правительству решать, э, я не силен там в политике, я не силен в этом. Но вы же часть политики стали, да? Вот то, что мобилизировали сюда, вы же часть политики. Честно говоря, я не лезу. Я никогда не так полез. вы уже залезли. В Украине вы часть политики, вы руки Путина здесь. То, что пришли, даже мобилизированные. Вы делаете политику на месте. А, нет, ну, в принципе, да. Это сейчас доходит, вот когда я это говорю? Ну, вообще да. То, вот сейчас, вот, в этот момент. Вот прям в этот момент. Никогда над, над этим не думали? Да я не задумал. Путин где-то там все подпивает в Кремле. А, ну? Да, грубо говоря. Ну, это все дело, ну, это весь, все пушечное мясо, вот, которое он, от, они отправляют. Ну, а мы и есть пушечное мясо. Нас полковники сказали, говорят, вот вы мобилизированный Едете, говорит, просто, говорит, как пушечное мясо. Ну, один полковник так сказал, ну, ну, короче, наверное. Ну ну, ну, ну, ну пи***, да. Полковнику? Полковнику. И что после этого? Ничего. Ну, Нам он что устал, сказал, говорит, вы, говорит, едете как лучше на мясо, а там стали. А ты, а мобилизированный дали полковнику? Мобилизированный дали полковнику, да. Ну, с таких слова. Но а он по а он сказал, а он правду и сказал. Не, он правду и сказал, ну, в принципе, вы нормально то, что сделали. Ну, если бы... Полностью, полностью. Я, я, например, поддерживаю эту акцию мобилизованных. То есть, если вы хотите пи***, старший офицерский склад, будучи мобилизирован, делайте это. <laughs> Не, ну, не, не прав когда, да. Не прав он, а не прав он был. Ну как ты вот так вот можешь сказать человек, что ты пушечное мясо? Да нет, тебя ну, отправляют. Нет, ну давайте с другой стороны типа зайдем, да? Вот если, да, вот люди бы понимали, что они делают полную пургу, вот на границе, а их типа старший офицерский склад посылает, отправляет, да? Вот если бы вломили там так на границе, <laughs> может быть, без везде оказались. Понимаете? И ну сказать, да. да идите вы в жопу призывать я к этому не буду никого. Но вообще это по сути, это не по сути, это по факту правильно. Чтобы Что? навалять на вот так вот, вот таким вот погоном, который они сидят там потом жопу греют, а пацаны гибнут ни за что. Ну, ну просто, ну ни за что, не наше это, еще раз говорю, не наше. И опять же, не к нам на, на эту, на землю вступили. У нас мы как присягу давали? Встаем за Россию, правильно? К нам, если придут, мы будем отвечать. То есть мы встанем в ружье. А тут <laughs> кто к нам встал? Никто. По факту мы лезли. Украинцы стали в ружье? Ну, это, ну, это все правильно. Украинцы правильно все делают? Ну, чисто мое, мое чисто зрение, то, что, но то, что ненависть, и вот то, что вот это все. Вы же даже, не, даже на наступление не идете. Вы просто вы защищаете свою территорию, все. Не лезьте ни вперед, ничего вот этого не хотите. Но говорю по телевизору, понимаете, там, там пол России зомбировано. Именно из-за этого ящика. Там что, начиная со стариков и кто смотрит телевизор, это мы, молодежь, там, в телефонах, да, там, ютубы, там, телевизоры, которые там с интернетом. А вот такое все, то, что по телевизору показывают, это шлак, да и здесь тоже самое. Я просто смотрю, охреневаю. Вот то же самое, что в России, то же самое и здесь. Показывают по телевизору, вот все брехня. Вот от и до. Вчера проходил священник, сказали, долбили Львов, ракеты скинули. Говорит, вот я, говорит, сам со Львова, говорит, никто не скидывал эти две ракеты никаких. Не падали они на жилые дома. Вот вчера приходил священник от вас и, и еще рассказал, говорит, ничего не падало, говорит, не верьте. А по телевизору показывали, а нет, по телевизору нет, показали нам... позавчера это. Э, по, нет, по Львову падали ракеты. Сначала... По жилым домам упало, говорит, две ракеты. По жилым домам, да. по многоэтажкам. Вот вчера сказал священник, сказал, ничего не падало. Его слова. Э, смотрите, падало наш на монтаж. И, но ракеты прилетают во Львов. На прошлой неделе прилетали. Нет, я Они не бьют по то, что жилые дома разбомбило. А священник сказал, такого не было. Не, во Львове разбомбило на прошлой неделе жилые дома в Вышгороде. Это под Киевом. А, нет, а это показали именно то, что вчера прилетело. Да нет, да, такого не могли показывать. Показали позавчера, посмотрите передачу. То, что на прошлой неделе прилетала во Львов, по жилым домам попала? Прилетела, да, в два жилых дома. Типа скинули. Это Выжгород. Это Выжгород. Туда, куда Зеленский приезжал? Нет. Ну, а короче, сказали, вот именно во Львове. Ну, хорошо. Э, это же опять правильно неправду показали по телевизору. Вот и у нас неправду, не знаю, вот и у нас по телевизору неправду показывают. Хотите что-то сказать э, россиянам, которые мобилизируют? Сейчас уже мобилизация кончилась, поэтому, говорить ничего не буду. А начнется мобилизация, ребята, подковывайтесь адвокатами. И боритесь за то, чтобы не попадать вот в эту херню. Хорошего тут нет ничего. Кто это увидел, тот это видел. А словами тут просто это... Ну, не поверят просто словам. Кто его знает? Ну? Украинцам. Что-то хотите сказать? Ну вот, честно сказать, про мобилизированных. Тут все те, кто сюда не хотели ехать. И те, мы просто не должны были сюда попасть. Попали, говорю, должны были в Белгороде быть. Ну, на территории именно России. Мы не должны были быть здесь. Нашей вины в этом нету. Наша вина только в том, что мы оттуда сразу в ружье кидали, ружье не ушли. Все думали, что наладится, ну, ошибка думали, что отправили. А в итоге он еще. И мобилизованы все пацаны сопливые. Подготовки ни у кого не было. Вот так вот. Нацисты. А за других я сказать ничего не хочу. Не видел я тут таких. Бред. На, нацистов я вот я лично я не видел. Те, кто назвали в плен, сказали, есть тут такие отдельные группировки, говорят но мы сами же с ними боремся. То есть есть тут такие группировочки, именно которые ну, отшибленный, или как назвать. в России тоже оно ну, отсутствует. Есть, есть, я согласен. Есть и у вас, и у нас. Правильно, правильно. А вот на тебя... Ну, а этот сумасшедший, вот этот сумасшедший Лимонов у вас или как, да, есть он? Кто-кто? Лимонов. Есть кто-кто? Ну, там движуха политическая. А вот сами, вы на выборы ходите? Был в 2014 году последний раз. За кого голосовали? Угадайте. Владимир Владимирович? Нет, Жириновский. Жириновский? <laughs> здесь, если не Путин, так Жирик. А чем Жирик нравится? А не знаю, половину, потому что половину... Мне, в принципе, не смотреть эти телевизора. Половину за Путина, половину за Жириновского. И просто было интересно вообще, кто из них выиграет. Там можно было, там можно было не голосовать, там все подсчитывается без нас. А не, ну а зачем за Жирика? Да не знаю, кто по телевизору кого показывали, за тех и делали. А там других кандидатов. Но ну, он же сумасшедший. Вот это все ЛДПР, это он даже если вещает, там бомбить на Берлин, на Киев, мы покажем там курс. А, нам... да это ты не смотри, там так-то никто не смотрит. Он ну, смотрит, знаешь, он там по YouTube <laughs> как то все, как это, ну как комик. Ну, Зеленский тоже комик. Он серьезный человек. Да, ну я не знаю. Ну как, ну, отбиваем же русских. Украина должна была пасть за три дня. Почему? Да так говорили все. Ну, как, так как я не любитель телевизора такого смотреть, новости, вот это, так как это совсем не мое. Но я не слышал, что за три дня должна пасть. Но ну, со всех сторон же заходили. Чернигов, Харьков, Киев, а, Херсон. А, кругом прям. Да, да. Вы этого не знали? Нет. Русские заходили вот с Белоруссии, на С Беларуси заход. Да. Так сказали, что только Беларусь, только хотели заходить, запускать. Забыл, заход. Шли на Чернигов, вот Беларусь, Чернигов. Белорусы не заходили, русские заходили. А, а? бел, и белорусы даже немного заходили. Чернигов, Киев шли, Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Харьков. Они везде хотели всю взять Украину. Вы этого не знали? Нет. Вот то, что прям по кругу, прям в кольце было. Вот да, это... Сумы. Что вы там делаете? Я говорю, телевизор не смотрю, мне просто, в принципе, на это вот то, что, что происходит. Ну что происходит? Я говорю, я не интересуюсь. Вам Но... Ну, вот в России диктатура или свободная страна? Для меня? Да. Я сам все живу. Нет, все все живут. Нет, я говорю, ну как в смысле диктатура? Тебя учат как жить или что? Свобода слова есть? <laughs> Думаю, нет. <laughs> Значит, диктатура? Думаю, нет. Ну вот, смотрел свободу слова. Смотрел как-то. Попало что-то... Мужик с каким-то плакатом вышел. То ли да. против войны, угу. то ли что-то... То ли нет войны, что такое. Да. Ну что его упаковали, по шапкам давали, <laughs> штраф выписали. Штраф там что-то в районе полтинника. 15 суток, что ли, там суток. Ну, что-то такое административку выпили За то, что он вышел на одиночный пикет вот с этой фигней. Диктатура, ну значит. Ну, какое тут свобода слова? А кроме этого, кроме политиков еще, кроме Жирика, кого знаете? Навального знаете? Которого посадили? Да. Знаем. Что думаете? Слышали. Клоун клоуном. Почему? Потому. Откуда у него бабло вот это все было? Ну откуда у него были вот эти бабки, на которые он ставил вот эту подъемы там или что-что? Он же там по Москве все эти, а, эти собирал, как митинги, хренитинги. Хотел второй Майдан сделать. А Майдан это плохо? Сколько людей пало? это плохо. Не в этом. Не в этом. Ну, то есть то, что произошло в 2013 году в Украине, это плохо? В 2014? Я думаю, то, что ничего не стоит сколько человеческих жертв. Согласен. Но стоит. Эти люди а, отдали свои жизни за то, чтобы Украина не стала как Россия. Янукович. В смысле Россия как Украина, чтобы не стала? Вот все, что было за Януковича, да, разграблено, то есть все. Коррупция. И коррупция. Ну, коррупция она была и будет. Я скажу, даже так она и при Зеленском будет. Э, не спорю. Будет. Не, не, конечно, может спорю. быть, не такими объемами, но, народ, но она будет. Да, но народ захотел Европу все-таки. Да, ну, а вот Европа... А чтобы, Европа... чтобы здесь не было так, как Росгвардия упаков, упаковывает всех. Ну, И за ничто. Ну, Росгвардия, эта тема такая, да. <laughs> Я как попадал на таких ребят. <laughs> Как-то так. В России нужно... Не, ну тут сказали то, что есть, да, свобода слова. Вот я разговаривал со слушниками. Говорит, вот если нам дадут, да, вот приказ, как мобилизированные, то есть если мы захотим послать, грубо <laughs> мы провалим слово, скажем, и все. И говорит, то есть тебе за это ничего не будет. А вот правда, неправда, вот я, конечно, в этом сомневаюсь. Что правда, неправда? Ну, прям вот так, прям пошлешь на три веселые, и тебе за это ничего не будет. Кого пошлешь? того же президента. Ничего не будет. Вот, вот, вот в это же я не верю. Это свобода слова. То есть здесь, ну, то есть э, скетчи делают, э, ну, то есть э, шутки шутят. Это не, так. ну вот у нас вот такого нельзя. Там скажешь, вот, ну, там то же самое шутканешь, скажешь, хоп, что-то не что? Скажешь что-нибудь, какую-нибудь шутку, то же да. самое, да, там запишешь там видео или что-нибудь такое. Все, через две минуты приедут. Либо, либо эти, либо эти. Тут, у такого... Нас, тут такого нет. Ну, Но вот это плюс. А, мы свободная страна просто. Ну, вот это плюс. Люди не боятся говорить и критикуют власть и президент. Сколько, вы думаете, президентов поменяло за 30 лет независимости Украины? Понятно. Да, честно говоря, мне не интересно. Посчитаем Я не интересовал. Нет, просто посчитаем месть. Ковчук, Кучма. Кучма два срока был. А, Ющенко, Порошенко. А, Янукович, Порошенко, Зеленский. Уже шестой. А у вас? 20 лет пут. 21, по-моему, Да, 21. Да? Это царь уже? Ну, сейчас поменяется, сейчас же он больше не может баллотироваться. Не факт. Ну, а что толку? Ну, он поменяется, замеш него опять станет Медведев. Вот. Ну, это либо, либо, либо, либо Медведев, либо... Это тот же Путин. Не знаю. Может, ну, Жирику уже не суждено. Ну, ему уже, да, уже не дано. Может, что-то в России нужно менять? Может быть, кому, кому надо деньги, потому что, пойми, от этой войны, вот от этого всего, вот такие люди, вот как я, мы, вот, вот эти пацаны, которые здесь, мы ничего от этого не получим. От этого обычный, он, который там в городах сидят, да, там обычный народ, работяги, они тоже от этого ни хрена ничего не увидят. От этого увидят только власти, которые там чиновники и все такое. Так может, работягам нужно сказать, да идите, вы сами воюете. <laughs> Ну, кстати, такой, ну и что, ну и скажешь. Это опять собирать эти митинги, просто народ не пойдет. Ну что, ну всю Россию пересажаешь, если они скажут нет? Да, а куда там структуры нет? Ну, ну структуры нет. Значит, логически можно сказать, да идите вы. Ну, а послать можно. Послать всех можно. Ну, а толку? Один пошлет, это коллективом, если, а коллективом это опять эта вся херня. Тот же говорю, Майдан просто, говорю, ничто не стоит столько человеческой жизни. Никакая, блядь. Либо там ты прав, либо это. Нет, ну хорошо. согласен, свобода слова, это хорошо. Нет, да, ну, я не об этом, людей? а вот, вот украинцев жизни это стоит? Это ничьих жизни не стоит, ничьих. А украинцев куча умерла. 8 миллионов, вот я смотрел статистику ООН, 8 миллионов выехало. Это куда уехало? В Европу, в Штаты, в другие страны, потому что города разрушены. Ничего нету дома разрушены через русских. Вот это стоит? Вот же ну, лучше... Подожди, а нам также показывают то, что из Украины разрушает дома. Понимаешь, я говорю опять же, по телевизору показывают... Где, все. где разрушает дома? Ну, показывали обстрелы. Это ну, украинцы? Тот, тот, же, тот же, а, да нет, Луганск. И ш... ну, а там при поддержке кого все началось? Да, без понятия. В России. А это все при поддержке России. Ну, вообще, по идее, это они должны были воевать, их война. Если это ты, так как это называешь, что это гражданский конфликт, угу. то гражданский конфликт мог закончиться на территории Украины О. между украинцами. О. На русские залезли. А вот это не знаю. Этим вопросом я сам удивлен. То, что не понравилось, то, что 8 лет они бомб... то, что 8 лет бомбите Донецк с этим, а они что с этим не соглашаются или как? И я что? Ну, мне, я говорю, мне вот этого вот нахрен не надо. Вот сюда вот залазить, это просто, я говорю, вот все, я за каждого мобилизованного скажу, это нахрен никому не надо. Пусть не идут. Не идут. А кто знал? Я говорю, никто не знал, что попадет именно Украина. Все уши развесили, как слонята, блядь. И говорю, думали, будут на границе. Мы-то думали, вы идете, понимаете, пересекаете границу. Вот такая херня нам в уши была. Вот так вот. А тут то все по-другому.